所以我才说，说不定，我不是天生的王者，但是我骨子里流动着让我不低头的血液。不是什么？不是天生的王者，但是我骨子里流着让我不低头的血液。所以我才。我不是天生的王者，但是我的骨子里流动着让我不低头的血液。不是什么？不是天生的王者，但是我骨子里流动着让我不低头的血液。什么血液？不低头的血液。 <clears throat> 啊，那那那行。血液，耶！我想念我的盟友，卡。自己去问他，杨小李，你别欺人太甚。他说自己去完 你别欺人太甚。不